Voy a hablar, hablar un latito, ¿eh? Ajá, yo t n o Sí, este. タクシーに乗りまして今から、えーと、テマスカル体験の方に行ってきます、えー、一人で寂しい行ってきます着いたよここで今からテテマステスマなんちゃらっていう、えー、騎士を受けるみたいです私一人なんだって怖い なんかね普通の民家見て民家おしゃれな民家、まあ、今聞こえた通りなんかすっごいここの外はもうなんていうめっちゃ治安悪そうなところでタクシーのおっちゃんもすっごい心配してくれて今ようやく着きましたよかった怖かった Ah, allá. Sí. Ok. tú? gracias. Sí. 見せられないバスタオル1枚。大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かな Ok, gracias. Antes de entrar le voy a hacer una zamada y una ramera. Entonces si gusta pararse ahí en medio. Ok es para limpiar el aura, su significado es el viento. Pise la hierba y mueva sus pies. Písela y mueva sus pies. Sí, sí. Ahora mueva sus pies. Si le gusta muy caliente, le puede echar

Bien, gracias. 来ました。アロエ、アロエが届きました。アロエ。 Sí. ¿Cómo está? ¿Está bien? Bien. ¿Quiere otros cinco minutos más? Eh, sí, ahora 25 minutos. y e r media hora. Ah, ok. Entonces, um, ya, estoy bien. ¿Está bien? Ya estoy bien. Sí. Ya voy. シャワーを浴びるんですけど右半身その後左半身で頭を流してくださいということで茶もらった茶茶飲むんだ シャワー終わってお茶飲んだ芋からマッサージはい終わって帰ってきていや疲れたマッサージよかったけど疲れたよ今からご飯を食べに行きます 落ちているねでこえっ、ー、と今ハンバーガー食べるやばい虫虫入ってるってこれハンバーガー買ったけどうわだってさこれさめっちゃめっちゃ虫やでやばくないこれあれあら、スリナスって言ったの